En este pleno hemos aprobado el primer plan contra la soledad no deseada. Es una herramienta nueva que se dirige a todas las personas de todas las edades, porque la soledad no deseada no es solo un estado físico, sino también es un estado emocional. Por lo tanto, este primer paso será muy importante para cambiar ese tipo de sociedad. L'equip de govern ha rescatat d'un calaix des de fa 12 anys un projecte de passeig marítim. Només en coneixem el primer tram. Per això hem volgut presentar una moció que salvaguardi el nostre model de platges verges, el nostre sistema donar, les nostres característiques naturals del nostre, del nostre litoral. Malauradament hi han votat en contra. Creiem que no podem estar tranquils davant d'aquesta negativa. Per això seguirem lluitant i treballant en aquesta línia. Per últim, desitjar unes bones vacances i un bon estiu a tothom de Viladecans. En el pleno de hoy hemos vuelto a trasladar problemas de incivismo como se dan en otras zonas de la ciudad, en este caso en el barrio de Albarrosa. También les hemos trasladado al equipo de gobierno un problema que se da cada verano, que es la falta de limpieza de los contenedores y lo que provoca pues, olores en, muchas zonas de la ciudad. Finalmente, lo que queremos es desear felices vacaciones a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En el pleno de hoy hemos aprobado las bases reguladoras específicas de subvención dirigida a los propietarios de viviendas que se destinan a la bolsa de mediación para el alquiler social en Viladecans. Como venimos insistiendo desde el principio de esta legislatura y como tuvimos la oportunidad en el pasado pleno extraordinario, el equipo de gobierno tiene una gran tarea pendiente con la vivienda, de la vivienda como un derecho. Hemos apoyado esta medida porque nos parece un pequeño paso, pero exigimos a este gobierno local que urja a su parte del gobierno central a aprobar la ley de alquiler de una vez por todas Avui hem aprovat les subvencions de protecció al lloguer i el pla per treballar contra la solitud no desitjada. Per altra banda, aquest mes de juliol aprofito que la ciutadania de Viladecans, molts d'ells començaran les vacances, per convidar-los a visitar les nostres platges i a gaudir de les nostres platges que han estat guardonades amb el distintiu de platges verdes d'ecologistes en acció.